Ele não me viu, velho. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Um de cada vez, um de cada vez. Vamos lá. <laughs> Yeah! Vamos lá, trenzinho! Eu quero também! Meu Deus do céu! <laughs> Tá caindo, velho. Eu tô seguindo ele até agora, bem. mano. Cara, <laughs> eu vou matar ele, mano. Posso terminar a partida aqui? Vai, vai. Caralho, velho. Olha o tempo. Não quero perder essa aqui, mano. o cara é dirigindo. Meu céu. O tempo que eu segui oh. esse cara, mano. Oh, dá, oh, dá um ligue. Dá um ligue nele escorregando no é, <laughs> então. Ó, oh, Wi-Fi. Caramba. <laughs> Me Matou. Meu Matou Deus, eu tô atrás do noob aqui, mano. Ah, ele me viu, cara. Deixa eu ver como é que eu fico ali. Otário. <laughs> Meu Deus. Ele tá aqui. Tô contando. Deu tiro de bazuca, vai. É agora, é agora, é agora. Tá vai, vai, vai. Yes! Meu Deus! Caralho, velho! Com uma bazuca, mano. Mano. Mano, esse cara é muito noob! Olha isso! Mata é ele, dá-lhe um tiro, hein? Vai, vai, vai, vai. Mata rápido! Meu não Deus, desafio, não desafio, eu, eu, eu, eu achei a galera mas nem tanto, mano. Cara. <laughs> Olha a granada lá. Né? Ó, oh, o barril, barril, barril, barril. <laughs> o barril, velho. Usa o barril pra matar ele. Aê! <laughs> Olha lá. Mano, foi perfeito, velho. A hora. A, mano, na hora que eu falei isso foi perfeito, velho. <laughs> Ai, mano. Filha Nossa! Nossa! Ah, mano. Você tem que vir aqui, ó. Você tem que dar o um pulinho. Daí você vem aqui, dá outro pulinho. Daí você vem aqui, ó. Fica aqui. Um pulinho igual no PS. Daí os caras é de jogo. Daí você vem. Você não fez isso, velho. oh, <laughs> não, não. Vai, vai. Acabou com a graça sai, do cara. Continue <laughs> Continua sai, explicando aí, ô Fabrício. Continua explicando aí. Ai, tá aqui. Nossa. Ok. Ok. Ok. Beleza. Ok. Beleza. Ok. Beleza. O ca... Não, o cara merece um óculos depois Meu dessa, Deus. O que está acontecendo? Eu tô, tô defusando? Tô defusando! Não! Não filho ah. da puta! Caralho! Meu Deus! Mano, Mano. faltou quanto, velho? Faltou milímetros se fosse. Mano do céu, tava um pixel, velho, tava um pixel. <laughs> Eu podia jurar é que... que ele ia me matar e aparecer ali Bomb Defuse, tá ligado? Mas não, mano. Nossa, que raiva, velho. Olha o esquema, olha o esquema. Tá, fica aqui, ó. Apareceu, ó. Tá, desculpa, não de já. Ok. Nossa senhora, caiu em mim. Caiu em mim. Bateu na minha cara, velho. Deixa, eu, deixa eu parar de gravar que eu peguei isso. Eu vou subir no... Aqui, aqui, aqui, aqui. Achei. <laughs> peraí, peraí. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não, filho da puta! <laughs> Get the fuck out of here. Tô levando todo mundo, é isso mesmo? É isso mesmo que tá acontecendo, produção? Deixa eu desligar o hack aqui também. Porra, cara da hora. Não! Meu Deus, que feio! Que feio, mano! Ah, morri. Eu não vi esse cara na minha frente. Como assim, velho? Mano, esse lag, velho. Na casa principal, dá pra subir até lá em cima. Opa, pera. Vamos trollar esse cara, vamos trollar esse cara. Tô filmando. Tá piscando, tá, tá, gravando. Não vai. Tá Ah, tá. <laughs> Não te viu, né? Vamos dar mais um Ninja Defuse igual aquele? Não, mano. Não, não. não vai Ah, não, velho! Ah, tá. De novo! Você tá de saca... Porra! Mal bonde. Ah, velho, eu caí. Calma, calma, calma, calma, calma. É, de boa. Não vai, não vai. Meu Jesus. Deus. Foi. Não. Ah, não! Ah. Velho, que bosta, mano. Nossa, que merda. Cara. Ele virou pra você, ele virou pra você, eu peguei, velho. Nossa, eu nossa, assista daí for ninja, velho. Esse cara Tem olhou pra mim e não viu. Agora, na hora que ele não olhou, ele viu, mano. Que bosta. Caralho. Volta aqui, planta. Ele vai matar você, velho. Não vai não. Ele vai plantar a bomba primeiro. Se ele não tocar, tá ele perde. Aí, vai. Aí, vou dar ninja. Vai. Yes! É agora. É agora. É agora? É não, não, velho, estou de saca... Porra. O cara não morre, mano. Morre, velho. Ah, não. Ah, velho. <laughs> Pelo amor de Deus, mano. Caralho, que lag é esse, mano? Não. Ah, é difícil depois Nossa! De Nossa! <laughs> <laughs> Eu vi. <laughs> parece, parece aquele meme que o cara bate com a cara na porta quando ele pula. ah, é verdade, pode crer.